देश में अनगिनत चमत्कार होते रहते हैं ऐसे में चमत्कारी मंदिरों की भी देश में कोई कमी नहीं है ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये मंदिर सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है इस मंदिर में ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है आपको भी एक बार इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जानना चाहिए और चमत्कारों को ज़रूर देखना चाहिए आइए जानते हैं इस मंदिर में आखिर कौन सा चमत्कार होता है और आखिर इतना चमत्कारी मंदिर हमारे देश में कहाँ स्थित है भगवान गणेश का यह चमत्कारी मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान को भी पसीना निकलता है जी हाँ बिहार के गया जिले के रामशिला पर्वत की तलहटी में बने रामशिला ठाकुरबाड़ी में स्थित भगवान गणेश की मूर्ति को गर्मी के मौसम में पसीना आता है यहाँ के पंडितों का कहना है कि भगवान को हर साल गर्मी में पसीना आता है भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए मूर्ति के आसपास पंखे लगा रखे हैं साथ ही ठंडक के लिए मूर्ति पर चंदन का लेप भी लगाया जाता है इसके अलावा उन्हें चंदन दूध दही का लेप लगाया जाता है जिससे कि ठंडक बनी रहे खबरों की माने तो ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पितृ पक्ष मेला में दूसरे दिन का पिंडदान होता है इसके संबंध में मान्यता है कि भगवान श्री राम पिंडदान करने गया के इसी स्थान पर आए थे जिसकी वजह से यहाँ रामशिला पहाड़ ठाकुरबाड़ी राम सरोवर उपस्थित है इस मंदिर को लेकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं कि भला मूर्ति से पसीना कैसे निकल सकता है लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मंदिर में मौजूद चमत्कारी मूर्ति मूंगा पत्थर से बनी हुई है और मूंगा पत्थर की प्रवृत्ति काफ़ी गर्म होती है इसलिए जब भी अधिक गर्मी होती है इस पत्थर से पानी निकलने लगता है इस मंदिर के गणेश मूर्ति को पसीना निकलता है कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऐसा तो इस मंदिर में हर वर्ष होता है लेकिन आखिरकार ये भक्तों की भक्ति ही है जो वो यहाँ जाते हैं और इस अनोखे मंदिर के दर्शन करते हैं